besos, de no saber cómo acercarme a ti, miedo de tus abrazos, de esos que nunca me das a mí. No me sonrojo y no pienso pedir perdón, el miedo me mira a los ojos, yo prefiero ver con el corazón, yo prefiero ver con el corazón. ver